even when you have the certificate covid ikikuja wezi ambia mazeni <laughs> kwa certificate mazeni kwa certificate mnanikujia kwa nini tafuta wenye hawana tafuta wenye hawana certificate i think yes. according to unacheki sisi ni watu wenye tuko kwa ground yeah. kwa ground yenyewe hakuna vaccine Yes, yes. Hello, hello. Happy New Year, guy. Happy New Year 2022. Karibuni sana kwa ground. Ni Maestro, Kasmil and Christian Angaya. By this day, market your channel. nini? Lakini ya podcast. Mm. Podcast, yes. Christian. Christian Angaya. tu jina yake ya Kevo ndio inajulikana. <laughs> Christian Christian Angaya. Kevin Angaya. Kevin Angaya, sawa activate amesema Kevo. Kevo. Yes. karibuni sana kwa the ground and hey, eh, kwa the ground, kwa ground. ni Kiswahili that's it's a Kiswahili name. So karibuni sana it's uh, 2022 na tumeanza na psych and we are so psyched up yani just kuendelea tena whatever we are doing now. Na tu cover up ya last year like tufanye tu summary in a very brief moment and uh, we might not pick on everything but I'll pick just one or two things here and there so Uh, bear with us. Zingine tukikosa kusema mnaweza andika hapo kwa comment comment section. Yes, tuseme tulihataje hiyo yeah, how yeah, in fact how, ile ya kwanza how did we <laughs> but sasa unajua tuwezi anza kama tutachapa story ya COVID COVID COVID 19 tuko 2022 that's like 3 years 3 years from the time hiyo kitu nitusumbua up now 2 years boy 2 2020 2021 2019 we are now in the third ah, year 2019 aje ilikuja 2019 2019 November Yeah, 2019 so, November. So yes. 2020 November. Okay. 2021 November. kitu kama hiyo. 2019. 2020. 2021. 2021. Hizo ni 2021 November. Ah, Tunaenda year 3 sasa. Ah, zi. 2019. Yes. 2020. 2021 ah, ah. ah, years sasa <laughs> so hiyo ni story imetufanyikia for all that time and now we are here 2022 and the positivity rate kwa 32% percent 27% higher than the WHO recommended tunafanya nini twende lockdown tena ah, yeah, okay, tunakuwa na how many cases per, per, per day eh, 2000 more you're in thousands actually lakini the test imeenda like up to the last time ilikuwa around 11000 11000 tests ilikuwa 3200 mm. Eh, eh, walikuwa na okay but i don't think we should, should lock yet ah, ah tusifunge eh tusifunge hakuna pesa hakuna <laughs> survive government food kwa nyumba now so eh you saw the other time, just juzi tu before we crossed over to this year, before tuanze hizo stories za traveling, uh, president alikuwa ameita the press wakakaa hapo nje wakimngojea kuja wa, wa address sama mm. Somehow kuna msaka mwambia mazee, hii story lenga <laughs> because you remember tukianza December alikuwa amesema oh, sijui uwezi travel kama una certificate uh, sijui vitu kama hizo and stuff like that, but then ikafika point like eh, it's like vile state house wameita press Kafyu ilikuwa na trend hapo juu because Rwanda wameget back to lockdown, Uganda the same, I sijui Canada sijui wapi and uh, it's like Kenya naanza kuwa that ka feeling hiyo kitu inakuja but then somehow tukalenga and now vile nimesema we are now at 32% positivity rate and inapanda inapanda and no one is worried. Ukiangalia ama wenye wana Shida ni nini? <laughs> Ukiangalia wale wenye wenye uoga ni ile unaweza kufa bwana. But sasa hii hatuogopi. Hatuogopi kufa tuko like unaweza kufa njaa bado. <laughs> Mimi mm. naogopa kukufa. But but sisi si watu watatushapata COVID-19 so our immunity iko high. <laughs> we, we ukenda osi mi sikuenda usi we ulienda usi ulitumia medicine no nilitumia medication medication mm. kwa sasa <laughs> nilikuwa under medication ah, mazee nilisikia wanataka certificate unacheki, unacheki <laughs> kuna job za government nataka kuomba oh. <laughs> na government imesema huwezi pata any, any job mm. bila certificate. hii certificate. certificate imekuwa important kama hizi za, za KCP, KCSE. Mm. So kuapply job lazima ukuwa touch certificate yeah vaccination <laughs> yeah but should be unafaa kukuwa discriminated because hauna certificate ya covid 19 yeah, unafaa kuwa discriminated consider unless, unaenda na una mask mm-hmm. So I think that so far ndio the, the vaccine helps a lot especially for those who have, who interact with many people kama the politicians mm. But kama unavaa mask, I don't think you should be discriminated against. Kwa sababu the first thing you're taking the first lead of priority una natumia sanitizers, unaosha mikono, unavaa mask. Mbona mm. uwaambie no? Kwa sababu uta, uta infect mtu kama umevaa mask. Yeah, true. So mbona uwaambie usifanye hapa? No. Unaingia hapo kwa na mask. Hapo nje umeosha mikono. au tena mbona usiingie sababu hujapata vaccine. utamgiza mtu aje kama umevaa mask. <laughs> kama umevaa mask. Yeah. And uh, and uh, hii story nimeona tena gava sasa since imeshindwa kuimplement hiyo story ya kuto travel bila kukuwa vaccinated wameanza kuambia watu like supermarket msiallow mtu wakuja buy something kama hana certificate ya vaccination sahii tumevaccinate uh, close to 10 million people but 4000 ah, not 4000 4 million ndio wamekuwa fully vaccinated, vaccinated. and the remaining wako half mm. eh, wengine wameanza kuendea booster sasa is it only that the 4 million you are allowed only to get services and the rest of us mtakuwa allowed mkae tu hivyo <laughs> uh, i think maybe you can say to the government afaa ku think about the strategies of vaccination because even when you have the certificate covid ikikuja wezi ambia mazeni kuna certificate <laughs> mazeni kwa certificate mnanikujia kwa nini tafuta wenye hawana tafuta wenye hawana certificate i think yes. according to unacheki sisi ni watu wenye tuko kwa ground yeah. kwa ground yenyewe hakuna vaccine <laughs> Oh, ifike ifike place yenye <laughs> ifike place yenye kila mtu ingefaa u like prevent watu kuingia kwa super because ana haja mm. Ingefaa ikue mm. umeleta vaccine kwa every point mm. enye mse anyone mwenye ako kwa ground anaweza ipata. Akitoka hapa ingie kwa stage, anataka kupanda gari, kuna mtu mwenye ako na vaccine hapo. Akienda up, up kwa hiyo supermarket, mbele ya hiyo supermarket yeah. kuna vaccine hapo ndio. mm -hmm. Sasa unaweza ambia msee enyewe una joke yeah, una joke hey. Eh. So but uh, again ukiangalia kwa villages, kwa villages kuna points za vaccines Hmm. Wakikuja hapa mara moja waweke, the next day hawako kwa hiyo place, wameenda another place. So like, hey, eh, so like hauwezi Huwezi penalize msee ah. juu ya uja vaccinatiwa. Hiyo vaccine iko wapi? Kuna places zingine wana vaccine, mgeni hospitali nyingine wakaniambiwa na vaccine from early in the morning to midday. Most hospitals wanafanya hivyo. Sasa kama umeenda kazi utaenda hapo saa ngapi? Sasa hizo ndio issue. Ingefaa ifike place yenye hata hizo kazi zenye hizo places za kazi vaccines zimekuja huko so that ukilenga ni wewe. Wewe. So kuacha government do tu wewe wewe answer <laughs> wewe ndio ukuwe answerable eh, we explain to the government now kwa nini hautaki if i can say religious exemptions religious gani gani na gani gani nakupea exemption gani? Waislamu wako sawa nayo, the Catholics are agree. Sasa wewe utakataga religious means like uh, even even being a vegetarian that's a your religion. Oh, but there are still heads of those religions. No, you don't have and, we don't have heads of <laughs> vegetarian. They are heads of vegetarian. Unaona nisumbua <laughs> kila mara lazima apatiwe maziwa yao ikaa hivi ikaa hivi. Unless sasa we explain to to the government which PI I think ingefaa kupatia another certificate yeah maybe Kukonepa. to explain to Kukua. other supermarket to supermarkets kwa nini haujavaccinatiwa but then you, I had Uhuru akipena the New Year's message was it New Year's ama Christmas alisema the intention of the government is that by the end of 2022 tumekuwa tumevaccinate 30 million people so basically we'll still have 20 million people wenye hawajakuwa vaccinated au pia bado unacheki si makosa yao eh si, si makosa yao kutokuwa vaccinated. Yeah. Ni venye government hii hata tuseme tunataka kuvaccinate kila mtu mm hatuwezi -hmm. hatuna vaccine yenye inaweza vaccinate kila mtu so huwezi penalize msee mm -hmm. because maybe alienda hospital akapata okay, kama imeisha yeah. na wewe unataka kumwambie aezi fanya yeah. shopping ama aezi ingia kwa gari because hajakuwa vaccinated na mhm. problem si yake. Kama hata get government services because ana ya, yeah, so kwa ground tumekataa hiyo ya, ya, ya kupenalize wasee kwa supermarket mara oo oh, nini nini. Mm. Kuna wasee wametoka wakaenda job hawajapata hiyo vaccine. I, I think governor fair strategize when it comes to hizo stories za COVID-19 na implementation. So uh, that was the first thing. Uh, there was another guy anaitwa Umosh in the same same period. COVID-19. Zangi la mwenyewe. sana alitoka akalia akasema yeye ung'ara tu na anaenda nowe <laughs> kuamka kwenda tu nje mm. so, tu njua is it that life imekuwa so hard ama ili affect wase wengi in terms of industry bado iko ama iliisha nini ndio sijui switching TV hivyo sana mm. chenye, chenye, chenye ile happen kwa industry mm. especially ya entertainment mm -hmm. one hatukukuwa tuna expect that covid inaweza kuja mm. so most uh, artist hakukuwa amejipanga for kitu kama hiyo period ya covid mm. uh, because again ukiangalia hizo kitu kama hizo vitu za chachil ah, sisi ati wanalipwanga pesa mingi 1000 after show vitu kama hizo mm. yeah show ikiisha 1000 so like jamaa yeah. alikuwa na depend kwa hiyo 1000 every Thursday uh -huh. ikikatwa ikikatwa huyu jamaa na anywhere hakuna jina kubwa so, bila pesa. Hakuna jina eh, yeah, yeah, hiyo ndio Kenya industry ina, ina, ina, inakuweka in that position. Pressure. One, una wewe ni jina kubwa, kila mtu anakujua, sura jina inajulikana, but Mfuka haina kitu. Hey, yawezi elezea mtu una pesa. Hey, angalia kitu kama reporters, mm. reporters news anchors mm. ni watu wenye one una tulia na wakina Mudavadi, unaenda kuinterview Raila Karen mm. una interview Ruto Karen anakuita Sogoi, unaona venye so like wase wenye wanakusarau ni wase wenye kuna pesa mm -hmm. but we unalipwa 40000 30000 na sasa news zinalipwa nowadays Hey, so an, so nini yako ikikatwa tu hivi ni balaa, ni balaa, unarudi kwa street kuomba. Mm. Ah, okay. Watu wanateseka kusema. Hey, so uko na jina lakini hakuna pesa na furaha. No, watu wanakuanga na jina uh. Again nini uh, industry ya Kenya entertainment ina ina recycle a few people. Yeah, true. Ina recycle a few people. I think I have a problem with that. Mm. mm. Uh, angalia hiyo group yote yenye ilitoka Saidi Hai, nani tena amepata kazi nyingine mm. yenye inaweza msustain mm. mimi tu Abel Mutua alijaribu kujua Abel Mutua na anapanaandika nini zake but mm. sasa nani ametengeneza movie yenye tena ameita watu, watu wenye watu watu watu wa Hai wote, hakuna mtu mwenye kuna ile kazi yenye ameitwa tena project fanye watu wa Papa Shirandula wote hakuna nani tena ameitwa kwa project kubwa yenye tunaona eh. huyu eh, alikuwa kwa, kwa Papa Shirandula eh, ameenda kufanya movie nyingine venye unaona uh, Hollywood huita kama ah, kwa hii ah, movie unaitwa kwa hii movie, so like unaweza pata kitu yenye inaku nini kukip kila time. Haya, hawa watu wenye wametoka kwa hii Maria eh. yenye ilikuwa popular, nani tena ku, unaona kwa another project nani Ule mwenye alikuwa security I think ndio kwa nyingine tena. Eh, hey, sasa but ni kidogo si wote. Ni kidogo si main. So yeah. Uh, industry yetu ni wanakupatia unakuwa na jina kubwa. Ukitoka hapo mm. hakuna mm. mtu mwenye tena anaweza kuafford. Mm. So wewe una hang uh, so unless ujiundie sasa, unless ujiundie advert or creative kama kama Abel Mutua, kama Abel Mutua. Abel Mutua. Mm. Though kuna kitu kingine ndaongea about yeye yeye abake kwa YouTube hmm. alafu watu kama Terence, Terence Creative I think ani wasa wamemake out of this season vizuri sana because mm, kwa kwa nyuma online apart from mm. apart from hizo challenges zenye tuna, tunasema za zenye zilipata watu wa entertainment mm. again kulikuwa na benefits zenye wase wenye walikuwa nini mm, wakina Awinja huyo nini wamefocus kwa kina Crazy Kena wametoka hii time ya COVID. Mm. Oh, na YouTube kwanza sasa sana grow. Yes, wameweza. Ningine sasa after hapo what next? Because sasa unajua binadamu ni mtu mwenye anakwanga anatakanga kukua entertainment. Mm-hmm. Yeah, na venye clubs hazikukuwa venye nini haikukuwa the only source ya entertainment ilikuwa YouTube. Considering is free. Mm. Na kuna in the same, in the same breath bado kuna kuna watu wanatesa hii social media kuna watu mpaka wanatesa KRA wanashindwa. Nyinyi <laughs> shida ni nini? Amlipi tax. <laughs> Wazee nyinyi mna inaitwa soft life. nae, eh. Soft life mm, wazee mnachapa soft life, lakini hatuoni mali pesa like kai na ulipi ulipi ulipi kodi KRA. I think zilikuwa memes or rather zile zitu za kuphotoshopiwa like mtu post oh nini nini soft life then kare anaingia like hey, mase pole tulilipiwa na sijui ya babu na mwamba <laughs> tulikuwa <laughs> tunavyo kuna ingine niliona ati alimsale post gari yeah. hapo chini ati eh mzee hiyo gari tu ni 3.1 million eh pesa yako iko hapi hapa sioni hapa kwa kaniko oh jina watu mna nil nil returns but hapa hapo nje mnatesa kutesa <laughs> lakini wanga wakifanyaje kwa sababu they have targets and they have to achieve them so uh maybe naweza na kidogo na Nimeona kuna dem alitumwa 102 million. Okay, wasio kwa ofisi alikuwa anasema ilikuwa tu like ya lunch. 102 <laughs> million ya lunch. Eh, eh sasa si kuna kuna jamaa anatumia wasichana pesa sana bwana, Sana, ingine ni mamilioni. 108. 108 mwingine mwingine ilikuwa 102 mwingine sijui ilikuwa 108 mm. Million lunch. Million. Dem million. ashatoa 35 sijui million the kwanza. richest person the richest person kwa hizo vitu za Bitcoin. Oh, Bitcoin. Give mm. ka like uh, 30 seconds hivi or minute. Yes, yes. Sawa sawa. Mm. Okay, yes. So <laughs> million lunch. Time run. Yes, million. So basically account zake zimekuwa zimefriziwa. Then sijui ni KRA imeingilia story ama ni mm. nani wanainvestigatiwa sasa, and the guy mwenye alituma amesema mi nilituma na nilimtumia rush yangu do na mbona mbona ana handle? Si wanaweza suspect kulikuwa na uzado dawa za kulevya then ukalipwa or yeah, hizo ndio vitu tunaweza tumetoka kama reasons. No, Bitcoin wanafaa anze kuregulate. Sababu hiyo kitu inapotezesha tu pesa. Bitcoin. Uh. Si kama watu na make pesa mi anything yenye pesa yangu inaenda na sioni mi, mi, sichezi vitu online nifanye nini? Niliuliza rafiki yangu explain what, what is hii kitu inamaanisha nini? Hii pesa inatoka wapi? Inafika ile point yenye uko okay, unanieleza due to mathematical equations. Hizi equations nani anazitumia? Sasa picha inafikirianga ni kama ili mimi nipate do, kuna kazi nimefanya, unaona? So I'm, I'm exchanging goods and services. Hii umekaa tu kompyuta inapiga hesabu, alafu naambiwa tunafaa kuwa na hii pesa. So unajiuliza hii pesa imetoka wapi? Well, eh, don't worry. Si pesa yako hapo kuna unaona venye forex ina nini forex naelewa eh? forex naelewa sababu unapata kuna sema this, this, this, this country imefanya this deal ikafanya currency juu ikaenda chini lakini hii it's a hmm. computer doing mathematical equations sasa hiyo i think sasa mimi mimi si understand hizo vitu za na bado anajulizanga what, what is what does it sababu mtu anaingia hapo amekaa like a year after hapo as long as no one amepiga mtu ngeta ajaibia mtu <laughs> na anaweza kuambia mali pesa ilitoka niliweka 10k hapa ikapanda ikakuwa 15 nikachukua hiyo 15 tena nikaweka mhm. ikapanda to this Ikapanda. like you can explain sioni ah. reason why Mm. KRA inafaa kusumbua kunisumbua ukinitumia milioni milioni ah, lakini pia bwana millions zinatokea from nowhere but pia pia ingefaa tu ikuwe equation <laughs> like unajua million eh. Milioni ni mingi, alafu ikuwe <laughs> milioni alafu fanya hesabu pumbavu. <laughs> Wewe pia ni 50 million, unataka na wanawe tunapata kila mtu milioni <laughs> unataka kuconvince watu waje, lakini inapea kila mtu tubo. Eh, unataka kuconvince watu waje ati mimi nilikuwa nimekaa tu kwa nyumba mm. then mwanawiti katokea mzungu akadecide tu ananitumia 1.2 million mm. hata president atashangaa bwana. Ah, haijalishi mimi I say as long as mse hiyo pesa you can trace mali imetoka and you can ask this person umetoa pi pesa unlike kuniuliza like umetoa pi pesa you know nikienda na na 1 million sign yake kwa bank mm. nafaa niulize nimetoka wapi because i have it na mimi i need to explain nimeuza nini nimeuza gari shamba etc etc mm. so sasa nikisema nimeuza shamba yeah i can explain so, we imagine unexplainia mtu mzee umetoa pesa kwa bitcoin <laughs> Bitcoin ni nini? Sasa we need to upgrade our system siko KRA. Wa. Tuko na dakika ngapi? 1 minute. I think na tu hiyo story. Mm, okay. Mm, but KRA sasa inafaa upgrade system zao. But tunafaa kufanya nini Kenya ndio tu nini do? Lakini hata hawezi tax Bitcoin sababu it's disintegrated. Tutaanzia wapi hata? umesha <laughs> tax already betting. Oh yes, Tukienda next tuongelee nini? Do you know the things called uh, metaverse? Sawa sawa. Sawa sawa. Thank you for watching this episode. Eh, kuna lot yani in our 20 minutes inaanzanga tu hivi the next thing imeisha. Hatujui <laughs> how. like tunamwaga maji kwa whatever. So make sure ume make sure ume like. Eh, I think we'll share the podcast ya Kevo. Uh, Umsa anafanyange anything kwa life <laughs> <laughs> films by the way. Produce by the way, amekuwa Mombasa juzi na <laughs> ameshinda awards ngapi? nilishinda awards ah. nilikuwa number kwa kategori ya nini oh, kwa kategori ya documentaries then shule ilikuwa up number kwa kategori ingine hapo then tukakuwa machaud tukakuwa nominated. <laughs>